Qué ઓગણીસો સિત્તેર જીવીએસ સ્કૂલમાં હતો ને પછી મેં બીએસસી બીએસસી કર્યું ફિઝિક્સમાં એ પછી મેં લગભગ પંચ્યાસી થી અઠાવન સુધી બહાર ફોરેસ્ટની નોકરી કરી ને અઠાણું હું સચિવાલયમાં છું અત્યારે સચિવાલય એક વિભાગ ચેન્જ વિભાગમાં છું ચાલો સેક્શન ઓફિસર